de véhicules et un dépôt de munitions de la 113e brigade de défense territoriale. Dans la direction de krano au cours des opérations actives des unités du groupe de troupes centre, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, la main-d'œuvre et l'équipement ennemi ont été vaincus dans les zones des colonies d'Otani et Yampolovka du peuple de Donetsk République. Dans la journée, plus de 70 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule de combat blindé, trois camionnettes, une voiture et un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction dans la direction de Donetsk, jusqu'à 135 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, quatre camionnettes, une voiture, un véhicule de combat MLRS ont été détruits par les actions actives des unités du groupe de troupes sud et des tirs d'artillerie dans les zones des colonies de Semyonovka, petrivsk et et de la République populaire de Donetskgrad, Obusier des 30, ainsi que le dépôt de munitions de la 53e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gledar et de Novomikhaïovka de la République populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi dans ces zones se sont élevées à 65 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes, trois voitures et deux obusiers de 20. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 25 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, 10 véhicules, un véhicule de combat gradé MLRS et une monture d'artillerie automotrice Akatsiya ont été détruits lors d'une attaque par le feu. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 82 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel, dans 112 districts en une journée. Dans la zone du village de Mirnois, dans la région de Kharkiv, une position a été ouverte et une station radar ukrainienne de détection de cibles aériennes volant à basse altitude 36D6 a été détruite. En outre, dans la zone de la colonie de du en République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine a été détruit. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté cinq lance-roquettes multiples, IMAR et un missile tactique Toshka-U » pendant la journée. En outre, 14 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits pendant la journée dans les zones des colonies de Korsunka, Oléa-Pristan, région de Kherson, Rubizn. République populaire de Lugansk, Kotliarovka et Olsenma, région de Kharkiv. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 402 avions, 221 hélicoptères, 3448 véhicules aériens sans pilote, 414 systèmes de missiles antiaériens, 8326 chars et autres véhicules blindés de combat, 1064 lance-roquettes multiples, 4377 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8985 unités de véhicules militaires spéciaux.